Macam mana nak keluar kan weh? Tak mau tu Sebeku ke tak beku weh? Pakai sudu ke apa? Makan mochi Melekit weh Hai guys, Assalamualaikum Ok, seperti yang korang dapat lihat depan aku ni Aku ada ice cream mochi boba Memang susah gila weh nak dapatkan Aku hampir give up lah Dah lama dah ni kan Aku baru nak buat video Tu macam malas Tapi Dah penat-penat kita cari Dah dekat 10 kedai dah pergi <sighs> Sampai-sampai licin Sampai-sampai licin Akhirnya dapat ah Kita borong Tapi macam tak best lah kan Kalau aku nak makan Mochi boba ni saja kan So aku akan makan dengan Ice cream boba yang lain Sebelum tu korang jangan lupa untuk Like dan juga subscribe Pada yang belum subscribe Minta tolong subscribe okay Okay dah jom Okay guys Selain tu aku ada juga Ice cream di live Boba licious ni Ni pun sedap juga kan. Dulu memang fenomena. Memang orang jenuh mencari juga orang. Stok sampai je habis. Okay. And then aku ada juga Cornetto. Brown sugar bubble cheese. Tapi ni dia punya cone tu nampak dah tak. Dah penyuk-penyuk dah ini. Dah penyik-penyik dah ini je ada. Takpelah. Kita ambil lah. Mungkin stok pun dah kurang. Okay. Inilah yang di Tunggu-tunggu dia mochi boba. Okey, aku letak dua je tapi mungkin aku akan makan satu je. Tak apalah. Kita kena makan yang ni dulu lah. Sebenarnya yang ini yang akan cair dengan lebih cepat. Apa membuang masa, mari lah kita makan. Bismillah. Lakukan dengan tea life boba licious. Sorry, cair. Lama tak cantik pula aku buka dia. Saya keluarkan dulu. Okay, macam ni lah dia punya texture. Okay, dia ni memang cepat cair. Okay, so mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, next one. Cornetto ni, eh. Ada kata mochi ni macam sama je macam air. Boba tu sedap macam tu. Tapi, tak tahulah kan. Hmm. Yang penting dalam dia elok. Walaupun dah penyik-penyik. Cornetto Brown Sugar Bubble Cheese. Oh, cantik kan? Cantik. Bismillah. Memang sedap. Oh, banyak kecil. di belah masa ni yang cakap ni dia Nestle Mochi Boba. Dia bukan apa. Sebab benda dah viral lah. Cari je tak ada. Cari je tak ada. tu masalah. Satu ni aku beli dalam RM3.90. Macam ni rupa dia. Dia kalau kat Speedmart murah sikit dalam RM3 macam tu. Tapi itulah banyak Speedmart dah pergi tak ada. Tak ada. So tak ada lah. Aku makan satu je lah kot ni hiasan je tu. Macam nak keluar kan Aku suka mochi Tapi tak tahulah kan Tapi kalau boba orang kata sedap Macam nak keluar kan weh Tak mahu tu Beku ke tak beku Macam dah tak Sebab dah lama kan Aku letak kat sini Macam mana dia punya macam Tepung-tepung ah, Tepung pun boleh ha, Ni kat bawah ni ada Dia lah tepung yang aku masukkan Okay so dia a bit sticky sebab Mungkin dah lama dah aku letak kat luar ni kan Tapi okay, macam ni lah Mari kita makan Bismillah Hmm Hmm Rasa krim tu dah mula mencair Sejuk gila tangan aku. Apa hmm. oh ya? Pakai sudu ke apa? Makan mochi. Melekit weh. Lah ya. lebih kurang je dengan yang ni rasa aiskrim itu sama lah lebih kurang tapi dia dalam tekstur mochi lah sedap lah ini makan lagi satu ni okay sedap sedap kalau minat mochi ah, dan minat boba memang sedap lah boleh lah beli rasa dia macam lebih kurang je macam aiskrim tea life boba ni boba licious ni cuma dia ada tekstur apa mochi tambah tekstur kenyal-kenyal dekat situ ha. tu lebih beza sikit dengan yang pilai boba tu. Tak boleh nak samakan dengan cornetto tu lain rasa dia. Bubble cheese kan ada cheese pula atas tu. So tapi semuanya tiga-tiga tu sedap aku suka. Memang aku suka. Okay. Korang dapat ke beli? <laughs> Kalau dah dapat macam mana sedap ke tak sedap? Kalau tak dapat good luck lah untuk mendapatkannya. Okay. Itu je video aku untuk hari ni. Apapun terima kasih kepada yang sudah sudi menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel aku okay thank you very much see you guys the next video bye, -bye.